नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक और आज मैं लेकर के आया हूँ पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले स्टेट पीसीएस जैसे कि जेपीएससी, बीपीएससी और इवन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है the maximum strength of Lok Sabha and Rajya Sabha यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है जी तो इसका सही आंसर होगा 552 लोकसभा का और 250 राज्यसभा का चलिए आगे बढ़ते हैं बोल रहे हैं कि the maximum number of person elected in Lok Sabha and Rajya Sabha could be तो इसका सही आंसर है 543 लोकसभा से और 233 राज्यसभा से चलिए आगे बढ़ते हैं जनगण मन फर्स्ट पब्लिश एज जी हाँ जनगण मन जो अपना नेशनल एंथम है वो कब पब्लिश हुआ था तो जी हाँ ऑप्शन देख लीजिए भारत माता भारत विधाता भारत भाग विधाता और भारत विधाता इन 1911 तो इसका सही आंसर होगा भारत विधाता इन 1912 चलिए आगे बढ़ते हैं who translated national anthem to Hindi जी हाँ हमारा नेशनल एंथम जनगणमन हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया बंगाली से ऑप्शन है आबिद अली आर एन टैगोर अभिनंदनाथ टैगोर सत्येंद्रनाथ टैगोर सही आंसर है आबिद अली आगे बढ़ते हैं how many all India services exist today in India जी हाँ जो ऑल इंडिया सर्विस बनाया जाता है राज्यसभा के द्वारा वो अभी कितने हैं तो जी हाँ वो हैं तीन वो तीन तीन कौन कौन है I A S I P S and I F S चलिए आगे बढ़ते हैं C A G and attorney general are appointed by जी हाँ ऑप्शन है parliament and president president and parliament both by president both by parliament तो उसका आंसर होगा सी का अपॉइंटमेंट जो होता है वो होता है पार्लियामेंट द्वारा और अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा होता है चलिए आगे बढ़ते हैं how many stanzas do we generally sing of national anthem national anthem का हम लोग जो स्टेंजा गाते हैं वो कौन सा स्टेंजा होता है तो वो पहला स्टेंजा होता है टोटल पांच स्टेंजा होते हैं उसमें तो वो पहला स्टेंजा है चलिए आगे बढ़ते हैं what is the singing tenure of national anthem जी हाँ हम लोग जो नेशनल एंथम जनगण मन गाते हैं उसका समय कितना लगता है गाने में उसको पहला है बावन सेकेंड दूसरा है बीस सेकेंड तीसरा है दोनों चौथा है नन तो जी हाँ इसका आंसर होगा दोनों देखिए अगर पूरा गाएंगे तो फिफ्टी टू सेकेंड्स होगा लेकिन कभी कभी छोटा ट्रेन्यू से भी हम गाते हैं यानी कि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन तो वो बीस सेकेंड का भी होता है आगे बढ़ते हैं the Lok Sabha and Rajya Sabha member election done via जी हाँ तो ये लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन जो होता है वो किसके कौन सा बैलेट के थ्रू होता है secret and open ballot open and secret open and open secret and secret ballot तो जी हाँ इसका आंसर होगा लोकसभा का जो होता है वो सीक्रेट बैलेट की तरह होता है लेकिन राज्यसभा मेंबर का इलेक्शन जो होता है वो ओपन बैलेट के थ्रू होता है चलिए आगे बढ़ते हैं who gave concept of cooperative federal जी हाँ कॉपरेटिव फेडरल का कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया ऑप्शन है प्लेटो चर्चिल ग्रैंडविल ऑस्टिन ननद इसका आंसर होगा ग्रैंडविल ऑस्टिन आगे बढ़ते हैं four line of national emblem represents जी हाँ जो हमारा नेशनल एम्बलम है सारनाथ उसमें चार जो शेर हैं वो क्या क्या दर्शाते हैं पहला है पावर प्राइड करेज कॉन्फिडेंस या फिर पावर प्राइड कस्टम कॉन्फिडेंस या फिर पावर पैसन करेज कल्चर या फिर नमदाभाव इसका सही आंसर होगा ये power pride courage and confidence चलिए आगे effective majority is required for the removal of जी हाँ इफेक्टिव मेजोरिटी किसके रिमूवल में काम आता है पहला लोकसभा स्पीकर दूसरा डेप्टी स्पीकर तीसरा वाइस प्रेसिडेंट चौथा ऑल ऑफ द अबव जी हाँ आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव चलिए cooperative society is under which article and which amendment जी हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो है वो किस आर्टिकल ने दिया है और किस अमेंडमेंट के थ्रू वो इम्प्लीमेंट हुआ है जी हाँ ऑप्शन देख लीजिए nineteen one C ninety seventh amendment nineteen one D nineteen seventh amendment nineteen two A and ninety seventh amendment इसका सही आंसर होगा nineteen one C and ninety seventh amendment चलिए आगे बढ़ते हैं which of the following is a statutory body इनमें से स्टैचुरी बॉडी कौन सा है national commission for women national commission for backward class national commission for minority या फिर नेशनल नन ऑफ द तो उसका आंसर होगा जी हाँ ऑल ऑफ द अब यहाँ पे ये नहीं होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अब होगा यानी कि ये भी होगा ये भी होगा और सॉरी ये भी होगा यानी ये तीनों चलिए आगे how many religious minority are identified by national commission for minority जी हाँ हमारे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी ने कितने रिलीजियस माइनॉरिटी आइडेंटिफाई किए इंडिया में ऑप्शन तीन चार छ या आठ जी हाँ तो इसका आंसर होगा छ मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बुद्ध और अगला क्वेश्चन है the speaker of Lok Sabha can be from मतलब स्पीकर ऑफ जो लोकसभा है वो कहाँ से हो सकता है रूलिंग पार्टी से या फिर अपोजिशन से दोनों में से किसी एक या नन ऑफ द अबव जी हाँ तो इसका आंसर होगा दोनों में से कोई भी यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा वो रूलिंग पार्टी से भी हो सकता है यानी जो जिसने गवर्नमेंट फॉर्म किया है या फिर अपोजिशन पार्टी से भी हो सकता है लेकिन ये कन्वेंशन है जी हाँ ये कन्वेंशन माना जाता है कि जो स्पीकर होगा वो होगा रूलिंग पार्टी का और जो डिप्टी स्पीकर होगा वो होगा अपोजिशन का चलिए आगे बढ़ते हैं any bill is of which nature is decided by लोसफा स्पीकर जी हाँ जो बिल पेश करते हैं वो किस नेचर का है मनी बिल है ऑर्डनरी बिल है ये लोकसभा स्पीकर कब डिसाइड करता है after voting before date voting या फिर कभी भी या फिर नॉन दब तो इसका आंसर होगा आफ्टर वोटिंग जी हाँ वोटिंग करने के बाद लोकसभा में वोटिंग हो जाता है उसके बाद लोकसभा स्पीकर जो है वो बताता है राज्यसभा को कि ये ऑर्डनरी बिल है या मनी बिल है चलिए आगे बढ़ते हैं बोल रहा था power to disqualify members of house regarding anti defection law is given to whom जी हाँ एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो डिस्कालिफिकेशन का पावर किसे दिया गया है लोकसभा स्पीकर को दिया गया है चेयरमैन को दिया गया है बोथ को या नन ऑफ तो इसका आंसर होगा बोथ जी हाँ दोनों को दिया गया है चलिए बढ़ते हैं if both the speaker and deputy speaker is absent then who presides over the house जी हाँ अगर देखिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एबसेंट है तो कौन प्रिसाइड करेगा ऑप्शन देख लीजिए member of the Lok Sabha elected among the president, senior most member, and none of the above. इसका आंसर होगा a member of Lok Sabha elected elected them अपने ही में वो लोग एक मेंबर को सिलेक्ट करेंगे जो कि उस हाउस को प्रिसाइड करेगा आगे बढ़ते हैं if both the speaker and deputy speaker seat is vacant then who presides देखिए अगर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों का सीट अगर वैकेंट है तब उस हाउस को कौन प्रिसाइड करेगा ऑप्शन है a member of the Lok Sabha elected by president मतलब एक मेंबर जो जिससे कि प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा सीनियर मोस्ट मेंबर या फिर a member elected among themselves मतलब अपने में वो लोग एक मेंबर को चूज कर लेंगे जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर होगा या फिर नन ऑफ द तो इसका आंसर होगा a member of Lok Sabha elected by the president चलिए आगे बढ़ते हैं if the Lok Sabha is dissolved due to some reason then तब क्या होगा member of parliament from Lok Sabha seat ceases मतलब उस और if speaker seat ceases both ceases या फिर अनदर जी हाँ तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी लोकसभा डिजॉल्व होता है तो सिर्फ और सिर्फ एमपी जो होता है उनका पावर खत्म हो जाता है उनका पद खत्म हो जाता है लेकिन स्पीकर तब तक बना रहेगा जब तक कि नया इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन ना हो जाए और नया एमपी वहाँ पर आ नहीं जाए ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है कि जैसे एक आदमी की मृत्यु होने के बाद शरीर तो मर जाती है लेकिन आत्मा जीवित रहती है तो याद रखिएगा कि आत्मा यहाँ पे स्पीकर है वो जीवित तब तक रहेगा जब तक दूसरा कोई शरीर धारण कर न ले ये याद करने का ट्रिक है चलिए आगे बढ़ते हैं who will take oath of speaker and deputy speaker as M P जी हाँ अब बताइए स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का ओथ कौन लेता है ऑप्शन है प्रोटम स्पीकर प्रेसिडेंट चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट जी हाँ तो इसका आंसर होगा प्रोटेम स्पीकर चलिए आगे बढ़ते हैं the work of pro tem speaker is to देखिए प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है ऑप्शन है the take oath of new MP जो न्यू एमपी इलेक्ट होकर के आए हैं लोकसभा में उनका ओथ लेना या फिर take oath of new speaker and deputy speaker या फिर जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का ओथ लेना conduct the election of speaker and deputy speaker या फिर ऑल ऑफ द अबव जी हाँ तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अगव दोस्तों ये कुछ पॉलिटी और गवर्नेंस का कुछ क्वेश्चन था जिसे मुझे लगा कि आप लोगों के समक्ष रखना चाहिए तो जो भी परीक्षार्थी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये क्वेश्चन ज़रूर आने चाहिए समझने चाहिए इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद हम आगे भी ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए थैंक यू दोस्तों मैं जल्दी पॉलिटिक्स से रिलेटेड और भी क्वेश्चन को जल्दी लेकर के आऊँगा और तब तक अगर आप हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है